assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu cayaarteena aad jecelnahay kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada cayaaraha qodobada aan idinkugu haynana waxaa ugu waaweyn cayaaryahan u dhashay wadanka etoobiya oo lagu magacaabo saad faysan ayaa waxa uu shalay oy sabtay ahayd isku dilay wadanka talyaaniga waxaad kaloo ku maqli doontaan inta uu socdo barnaamijkeena faaqidaada cayaaraha macalin antonio conti oo iska cajiray shaqadii inder milan iyo xulka qaranka england oo caawa romania ka badiyay markuu Rashford oo gool dhaliyay waa samaxay rikoorka cajiibka ah uu xulka qaranka England konton iyo kow sano kadib uu gaaray barnaamijkaas oo faahfaahsan ayaad ku dhegeysan doontaan mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada cayaaraha aan ku bilownay cayaaryahan Sat Fezan oo ku dhashay Ethiopia ayaa la siiyey qoys Talyaani ah oo u qaatay wadankooda Talyaaniga xilli da-diisu aad u yarayd waxaana uu halkaas ka bilaabay cayaaraha kubadda cagta isagoo waqti kusoo qaatay kuliyadda AC Milan iyo benefento laakiin waxa uu cayaaryahanka ka fadhiistay kubadda cagta laba kun iyo lix iyo tobankii oo uu ku ekaaday waxbarashadiisa kadib sanado cunsuriyad lagula kacayay sat Sandpezan ayaa isdilay waxaana shalay oo sabti ahayd lagu aasay talyaaniga ka hor intii aanu isdilin Pfizer ayaa sii qoray warqad qiiro leh oo lagu dul akhriyay xabaashiisa oo uu ku yidhi qoraalkaas hadda meel kasta oo aan adduunka ka joogo waxa aan dareemayaa culays aad u weyn sida dhagax weyn oo aad isaarteen shakiga, eexda, karaahiyada iyo cabsida leh ayuu yidhi ciyaaryahanka. Pfizer ayaa qoraalkiisa ku sheegay sababta uu isku diray in ay tahay culays badan ee shaqsiga ah ee la saaray taas oo soo socoto yiri muddo aada u fara badan cunsuriyadda ayaa kusoo bilaabatay markii uu isagoo aada u yartagay talyaaniga wax waxyaabaha ku dhacay waxaa kamid ahaa isaga oo hoteelka ah gabaryeri in ay gabar cadaan ah ay diido inuu ka qaado dalabkii ay doonaysay gabadhaas fisan ayaa sidoo kale fisan ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku yidhi waxa isku dayay in aan dadka u caddeeyo in aan iyaga oo kale ahay in aan talyaani ahay iyo in aan caddaan ahay waxa aan dareemayay oo aan ka xishooday midabkayga madowga ah waxaan xataa ka baqayay dadka inay igu qaldaan dadka muhaajiriinta ah ayuu yidhi ee tahriibka kusoo galay talyaaniga goolhayaha kooxda ac milan ee ganlogi donaruma ayaa qoraa ayaa qol ayay qol wada degnaan jireen cayaaryahankan markii ay ahaayeen da-yarta kooxda waxa uuna shalay ka hadlay warkan khiirada leh oo uu qoray cayaaryahan sad frisan hase yeeshee goolhayaha kooxda ace milan danaruma ayaa yidhi waxa aan la kulmay sad isla markii aan imid eh, kooxda ace milan waxa aanu kawada ku wada nolayn iskuulka boodhinka sanado yar ayaanu wada deganayn laakiin ma iloobi karo mana doonayo in aan iloobo qosolkiisii cajiibka ahaa waxay ahayd nolol farxad waxa uu ahaa saaxiib iyo wiil aniga oo kale ah ayuu yidhi danaruma oo ah boortayeeriga aysa milan si kastaba iyadoo sanadahan dambe kubadda cagta xataa ay gashay cunsuriyadda ayaa waxaa la arkayaa cayaartoyda madowda ah oo ayagana isciilbidayo waxaa kale oo aan idiin haynaa macalin antonio conti oo iska casilay shaqada kooxda inder milan macalin antonio conti ayaa waxa uu u qaaday horyaalka talyaaniga kooxda inder milan sanadkii hadda dhammaaday ee labada kun kun iyo labaatanka kooxda inder milan oo aanan arkin toban sano horyaalka talyaaniga oo iska qaadan jirtay kooxda juventus ayuu iskoorkaas jebiyey antonio conti oo ah macalin aada looga qadariyo wadanka talyaaniga iyo dhammaan kubadda cagta adduunka ilaa hadda ma uusan cadaynin macalin antonio conti sababta uu isku cadilay hase yeeshee macalin antonio conti ayaa ah macalin ay doonayaan kooxa badan sida b h g kooxda hadduu ilaah ku diidanen real madrid inkastoo real madrid hadda magacooday macalin carlo ancelotti dhanka kale xulka qaranka england ayaa caawo badiyey waxaana gool u dhaliyey markao xulka qaranka england ayaa soo afjaray rikoorkii murugada lahaa ee ka haystay romania oo ayna ka badinin muddo konton iyo kow sannadood ah waxaana cayaar saaxiibtinimo oo ka dhacday magaalada midlis bruge ay ku badiyeen xulka qaranka england hal iyo eber england oo isku diyaarinayso tartanka qaramada yurub ee ee jimcaha ka bilaami doono ayaa waxaa kulankii labaad oo saaxiib